um, today, uh, magpapasyal po kami. Meron kaming pupuntahan na special na tao uh, sa aming buhay and uh, a special person in our lives. And uh, we're gonna be visiting our dear father-in-law, which is uh, Ama. And uh, so he requested for us to come before Christmas just to give him a visit. Kasi we haven't seen him since uh, even before pandemic started. So um, since he's been watching my vlog, he requested for me to make arroz caldo. So I prepared that this morning. Nagpakulo na ako ng uh, king broth uh, from the rotisserie. I don't know if you watch it. It's right over here. Um, and uh, so I prepared that and I am going to make a uh, vegetable uh, egg roll, lumpia. So I've made that and uh, so I'll be the chef for the day. Hola. Here we are, heading to Coachella. Hey. Papa, Papa. <laughs> Daddy, see Papa. <laughs> anyway, pipick up muna kami ng ano, ng bibingka and Bansik Malabon sa Manila Sunset in Rancho Cucamonga. See how the bibingka tastes like kung pareho dun sa San Diego. And uh, so we can order in the future kasi mas malapit yun sa amin eh. Here we are at Rancho Cucamonga. Busy, busy. Busy area. right into the parking lot, then arrive at your destination. Where is it? 700 feet straight. Oh, Roger done. Oh. Yeah, he's kidding. <laughs> Rather? Roger Dunn Golf, golf <laughs> Shop. Ooh. That looks nice in there. Yeah. Yep. I think that's new. Asa na? Ay, diretso ka lang. Baka... That's it. Ano Oh, ramen masuta. next to Popeyes. No. Oh, I'm ordering this. What do you want? We already have a... We have this and this in a tray for oh. 10 people and a dozen of this. So, which one? There's... This is tofu. ano, malabon and uh, bibingka. And then I will add another ano, thing to go, lumpiang Shanghai. Okay, so Yung waiting time ko ngayon, uh, um, One hour later. Ito po, we're here now. So, magdi-disinfect muna kami. Disinfect. This boy. Spray, spray. There you go. Spray you. Ito muna. na. I'll try. put our stuff on. Oh. Well, let's just put it in here, Mona. Mm. Oh, let's put it in the bedroom. Where's Emma? Hi, Emma. Hello. Oh. Here's that special person we wanted to see. <laughs> masipun eh. Oh, mamaya muna. Later. Let's uh, later hug. Oh, okay. Later, later hug. <laughs> mamaya na yung hug. Oh, elbow, elbow, elbow, elbow, elbow. There you go. <laughs> Ay na. Ito mamaya pa. Naga pinakuluan ko lang yung Ano ba yan? pangaros kaldo. Ah, oo. Ito, pansit malabon at saka ano, bibingka. Mhm. Nag-order kami sa Rancho Cocomonga. Hindi ko alam, mayroon palang Manila sunset doon. Meron nga. Doon kami napunta. Ito ang tambay ni Ama ngayon, no? Oh. Nagpabili ng umbrella para daw hindi mainitan. <laughs> Look, they have... Gumanda na yung grass mo, oh. Kuya boy. No, gumanda na uli ng grass mo. Well maintained. Yes, and look at all the plants. Hello. Some of the malunggay came from Uncle Boy. Maano ako ng mga kasama ni Beth. Eh. Opo. Doon sa ano, parang Facebook. Alin po, yung si Kuya Mono, yung bago. Yung bago eh. Yung bago. Amerikano. Hmm, MJ. yung bago. Kuya MJ. Wala, nangyayari tawagan na lang ng, ng para Oo. hindi na magpangita ng personal. <laughs> Ala. Wala, wala. Dalawang alaw po. Ah, para saan to? Ito yung licorice. Organic. Para sa ano, lahat. Pati bakterya dito sa throat. Bronchitis. Araw-araw tinitake ninyo? Bituin umaga lang. Oo. Oh. Ay, tinigil ko na. Magaling na eh. Oo, oh, okay. Dahil yan daw ay pagka magaling na, pwede itigil mo Medicinals. Mm. Yun. Ito ang tinatake ni Ama. Oo. Oh. Ngayon, licorice. Hindi mo dapat haluan yan. Kailangan ay eh, dahil si na ginagawa, magtitimplan yan, lalagyan ng lemon. Lemon. Mm, oo. Eh, nawawala ang ano. Wala ang bisan yan. Ah, dapat wala kayong oo, dadagdag. Dapat yun lang. Yan talaga yung huwag kang idadag, huwag mo idadagdagan na yun. Huwag, huwag mong substitute or dagdag ng Oo. ibang ingredient. Mawawala ang bisa. Sa umaga, pagkakain ko, kakain ako ng gamot. After, after ng mga 20 minutes, iinumin ko naman yan. Pure. Mm. Mm, bakit? Capsule ba o tea? Tea. Tea yan. Mm. Isa lang isa roon sa... Kasa. Ah, yun pala. O, oh, yun. Nah, diba? nabuhay yung aking bigay kay Kuy Ate Maluo. Oh. Citronella. Nice. Nabuhay, no? Ah. Yung citronella. Pinili eh, ko lang ano yan. Ah, kala ko nabuhay. Eh, Ayun nangyari doon sa binigay ko. Namatay? Ewan ko ba ano ginawa ni Maluro. <laughs> Nasa kusina dati yun eh. Ako ah, na nga lang at tinatanong mo. Ano, ano pa yun? <laughs> Sabihin niyo, kumusta kayo? Wala namang ano, wala namang wala ang naano tayong uh, kita rito ano pagkain ng ano. Ay, okay lang po 'yun. Sawa na Sawa na sila sa pagkain na hinahanda ko. Kaya ano, okay lang. Dito kasi sa Coachella, mainit. Indio, oh, ma the whole entire ano, valley, mainit. At uh, pag ganitong panahon, napakagandang magtambay ah, uh, dito sa likod. Kaya nagpabili si ama ng umbrella para dito daw siya mag, ano, magtambay. <laughs> Wala, nagparahin din doon sa palagi naman nasa kwarto. Hindi. Eh, di. Oo, eh, lagi nakakulong sa kwarto si ama. Di, dito naman siya. Ito na akin tambayan. <laughs> eh, si Kuya Boy busy naman sa kanyang mga paghahalaman. O, oh, marami na siyang mga napapatanim. Eh, si Boy ay eh, diyan, nag-ano sa Oo. Mm-mm. May kalamansi Siya doon sa taga- kabila. Nag-aalaga ngayon din sa bahay. Mm-mm lahat, pati sa cleaning. Lahat, <laughs> oo. all around si Kuya ah, Boy. All around, all around na siya rito, pati sa loob ng bahay. Abay, eh, siyempre naman, oo. Ganda naman mag-ano eh. Pati... Plantito ang tawag sa kanya. <laughs> At <laughs> ligpit, siya rin. Oo. Ay, siyempre. Ayun lang, wala naman siyang trabaho eh. Ganda, maganda Retired. Eh. nga yun. Retired na siya. Talagang retarded. Ako, retarded. <laughs> Siya ma-retired na rin, oo. <laughs> Ay, matagal na. Tagal nang retire. 19, 1992 pa, ay nag-retire. 1992. Mm. Abay, noon na kami papunta ng, no, papunta ng Japan. 90, ay, nung kinasal tayo, tayo. Oo. Oo, re- katiretire nyo lang pala noon. Oo, oh, kare-retire lang. No? Mm. Ay, matagal na nga. 30 something years na. Oo, dahil nag-retire na ako at gawa na yun sa kaitin eh. Mm-mm. Yeah, Dati sila sa San Diego, eh, malamig doon. Dito sa Palm Springs, Coachella, ano, ang weather. <laughs> Hindi sinusumpong yung kanyang asthma. Sobrang baba yata sa inyo yan. Maraming na spot pa si oh. Kaya Oo. Oh. nagbihis ng gusto dahil alam, magwa-vlog ako. Pare, <laughs> gusto ka? <laughs> Ito ako, oh. Ayan. Oho, kausapin niyo si Daddy. Ayan, oh. Oh, Ayan. Nandito na siya sa YouTube. Oh, <laughs> sikat na rin si Ama. Ako. Oh. Ni Mr. and Mrs. Beth. Ate Beth, yes. Naalala ko yung punta namin doon. Na, nagsama tayo roon sa ano eh. Ah, oo. Yeah, nag-believe eh, nga sa inyo si Ate Beth eh. Napakalakas ninyo. Wala. Ay, lalo na si Kwan ngayon. Yung ninong ni Rosti, si Kulada. Kulada, oo. Naku, tuwan-tuwa sa akin. Mm-mm. Takuro pala eh, grooving-groovy pa. <laughs> Abay, tingnan nyo naman. Oh, Sputnik pa, oh. Tingnan nyo yung bihis. You know, he, prepared for this day. <laughs> he make sure he'll uh, dress up well so that'll be on the video. <laughs> How old are you, Ama? 95. Oh, 95, 95 years old. Sa April, See? 96 na. He looks, he looks great for 95 years old. No, no. Pasyunog pa siya lang. Dito, stay home ay dito ang aking tambayan. Mm-hmm. Ngayon, ay pag ginamit ko yung aking walker, ay naiisip ko, para na rin akong nasa San Francisco. <laughs> Dahil dito lang nagtatravel, palibot dito. dito aking travel. <laughs> Ayan, palibot ng bahay. <laughs> Oo, oh, oh, Bay Area. Yeah. Kasi Kasama, uh, we brought him to Stockton. Uh, I think, kailan ba yun? Two years ago? And then, uh, yeah, two, three years ago. And then we went to San Francisco. So he walked around there with the walker. <laughs> tatandaan pa niya. <laughs> Ay, wala. Tatandaan ko lahat yan. Uh-huh. Hindi That's pa ako good. nakakalimot. Wala pa. Hindi pa oh, ako yeah. nakakalimot. Mm-mm ano, very ano, matandain si ama. Very good. Very good memory. Sa inyo noon, si Ate Sok? Oo. Oh, sa bahay? Sa bahay. Ah, yeah. Sa bahay. Nung pang Mount, Mount Pinumtubo ay yun eh, di ba pinaano sila? <laughs> ah, Ate Sok, <laughs> tatandaan ka pa ni Ama. <laughs> Yung Pagkapanahonan ng hindi, ano. Hindi na rin niya malilimutan. Opo. Yan, yung kapanahonan ng Mount Pinatubo nung no, siya ina-evacuate. yan ay hmm. silang hmm. siya yung mga nakatira sa sa base ay pinapunta rito sa Amerika. Mhm. Abay, siyang taga manguhula namin yan nun eh. <laughs> Card reader. <laughs> Card reader namin ni Lisa noon eh. Oo. <laughs> Di ba? <laughs> Gaano siya nanguhula eh. nanguhula. Nanguhula. Ayaw sa'yo. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Kaya naman naman kayo na ganyan na andito ako. Kaya naman kayo na ganyan na nagpapakita lang kayo ng gila sa akin. Oh, hindi, talaga ako nasanay na. Na ano na na pagka ako'y nakatiyo ay talaga ako'y nag... Oo, oh, talaga naman ah. Oo, eh ako yun, dito pa pag-asa ko, ako nag... Push-ups pa yan, Oh. Push-up pa yan ganyan. No, ba, ba, ba, ba? Oo. Hmm. Oh. oh. Sampu. Aba, talaga ha? Laban na talaga. Oo. Oh. Sige. Oo nga. Tapos niyo pa si Rusty. Oo, sa likod ng bahay. Hmm. Bago gaganyan ako. Oo, oh, squat pa ah. 25. Mm-mm. Oh. Oh. Pakita mo ng para gayahin ni Daddy. <laughs> Ayan o. Oh. <laughs> Daddy, gayahin mo daw si ba? O yan. Oh, <laughs> na yun. pusap, na... Mm, mm-hmm. naku, talaga naman. Mm. Ang tawag doon. Stretched pa. Nag-uupo. Ang tawag doon sa upo. Sit, ano? Sit Squat. Squat. Mm. Nag-i-squat pa. Oh. Oh, squat pa. Oh. Yeah, oh. squat. <laughs> Ayos yan. Nako, oh, sige pa. Ano Bago. talaga pa? Oh, Ang yan. nagkaganyan. Oo. Oh. Baka may mabasag dyan. <laughs> Yan oh, baka doon basag. Hmm, ayos. Hingal na. Pero hiyang, hiyang talaga siya na. Basta pinainom ko. Ah, yung licorice? Yung nakain yan eh. Nakain yan na rin. Mm. Na ganyan na, hinihinga. Kako, ano na, talagang COPD na. Mo, oh, 95 years old, oh, nakaka-push-ups pa. Mm. Mm. Approve! Hello? Hello! Hello! The queen of the house is here! Candy Camera. Candy Camera. Oh. Oh, hi. Hello. <laughs> How are you guys? I just, I just did a test. Yeah, so how was it? Negatives. Good. Yeah. Yay. Every week, is that test no for me? Is it like no? Mm -hmm. Oh, okay. Every week? Yeah. Every week. A triple A. Yeah. Which is good though. Yeah. At least you don't have to be worried about. Three